Today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 54 birthday to my mother, Lara. Sì, eh, stavo pensando di cambiare poi la politica dei video sui pensieri, cioè farli quanto più breve possibile perché anche a causa dei canali tastiera è sempre difficile per me fare tutto e quindi scrivere, poi approfondire in descrizione. Non so se siete d'accordo con l'idea, vediamo, già, in realtà già l'ho fatto al video di ieri, ma vediamo, pure sul fatto di mia madre approfondirò. Uh, have a great day!